se ti vuoi sedere... Hashtag ah, ansia. Hello and welcome back to my channel. Don't Oddio, mi ringroppa. mi far ridere che ho perso la sopracciglia. Via, Chicco. Permesso, devo mettere i piedi qui. Vai. <laughs> No. Nani. Io. Oh, I fa vedere Chicco. <laughs> Scusa Chicco. Oh! Eh, quindi è andata bene. Ok, scusa, non avevo gli Ok. Tappadino rosso. Mhm. Chicco c'è Sempre i positivi migliori. Ok. Oddio, ho paura. Roba buona, roba buona. Gusto sangue. <laughs> Sto pulisci. Immagina. Buono. È fisica. Fisica. Bro. Sometimes, but there's not another pair. Schifo. Ok. Horror. Zenzero. si Sì. Sì. Brava. Ah. Che? 3 su 5. Vado? Mm. mm? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi che qui? Quei kiwi? Mm? Mi senti? No. <laughs> Mi senti? No. non so perché. Scappamelo in fronte! Upsi! <laughs> Le leggo. Ah. <laughs> <laughs>